অলপ যাম টিপৰ বিলত আৰু দেখাম অলপমান কেনে কি আছে আৰু পূৰা অলি গ'লোঁ এই চাওক পূৰা ফিটিং চোতা চোতা মাৰি চলা চোলা পিন্ধি আৰু এইপিনে অলি আছে একজন যাব এয়া চাওক ঐ বান্দাৰা কানে যাবি তো পিনে যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে নতুন জোতা জোতাযোৰ কিমান লৈছিলে ভাই চাৰে সাতশ চাৰে সাতশ কাৰোবাৰ লাগলি কবি কণ্টেক্ট কৰিবি আৰু ডিছকাউণ্ট দি দিম দে বিছ টকামান ডিছকাউণ্ট দি দিম সাতশো ত্ৰিছ টকা দিলে হ'ব ঘৰৰ মানুহ বুলি চিনেমেটিক শ্বুট ল'ব লাগে Gracias. আহি সোমালাহি তুমি মোৰ সিয়াতে কিনো মৰম দিলা ধাৰি তুমি মোৰ জানো আৰু অৱশেষত আহি আহি পাই গ'লো আমি বুলি বুলি আহিলোঁ ক'ত আছো চাওঁ সবে পুরা ভাইরাল করে আছে এখান ব্রিজত উঠি মাথান এখান ব্রিজ আছে এ দীপর বিল এয়ার ব্রিজ নে দীপর বিল ইয়াতে মানে খানা খায় সাইড পুরা পাতি বন্ধস্থলী তাকে কয় বন্ধস্থলীতে রাখায় পুরা খানা খাই আছে এই নজরা দেখো কেসা লাগলো হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমি নাউট উঠা যায় আছো নাউট কাজা কিয়া আমি নাই লাগা দেখুন গম পা নাই আমি ইতাহে আইলো যে না এ কাজা লাগছে নাকি আমাক ডাইরেক্ট <laughs> লা লা নাৱৰ ড্ৰাইভাৰে নাইচোন কোনে চলাব মই আছো ভাল ৰ ড্ৰাইভাৰে নাই নাৱৰ আং ধম ৰা আং ধম বাপা ঐ কিনো হে মজা মজা মজা মজা ৱ' ভিউ নাওখানো ভাল নহয় এ পানী ওলাই গৈছে নাৱত মোৰ ভাই লাগব এতিয়া উঠলি হুম বিচৰি বিচৰি নাৱৰ ড্ৰাইভাৰ বিচৰি বিচৰি বহুত দূৰ আহি পালোঁ পূৰা আহি পালোঁ পূৰা আগত আহি পালোঁ তথাপিও কিন্তু নাৱৰ ড্ৰাইভাৰে বিচাৰি পোৱা নাই বাঘৰে বহুত আগত আহি পালোঁ পাহাৰে পাম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই পাম সেইটো মানুহ নেকি ক'ত মানো ভাবি তই বাপৰে কিনো ইয়াত ড্ৰাইভাৰটোৱে ফেট লং পিন্ধি আছে ড্ৰাইভাৰটো ইমান দূৰত আছে ড্ৰাইভাৰে নাই যাম আমি উঠিম তাতে ওপৰত Oh my god. Oh বাপরে ভিউ ওপৰত করে দিচ্ছি দেখছি বা কেউ প্রথমবারে ভাঙা গেছি <laughs> তার এটা মজা পাচ্ছে না তাই দীপৰ বিলতে জাকৈ মাৰোঁতে ক'ত বা জাকৈ মাৰিছিল ৰ ৰাকেশ্ৰী আনে ঐ তাতে জাকৈ মাৰিছিল মাছ পাইছে নে নাই এনে পায় না মাছ মাছ আৰু নাপাব নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ আছে না মাছ পুঠি অঁ এতিয়াতো চাই ভাল পালে like Nel plus, non ti piace, ti sa, sono corgi, guarda, si è corgi, guarda, sono chi, cantano, cantano chi.